መጀመሪያ ከ oscillation ስንጀምር oscillation ላይ simple harmonic motion ን ነው የሚጀምረው። simple harmonic motion ለመባል ምን ያስፈልገዋል? ሁለት ነገሮችን ማሟላት አለበት። periodic እና oscillatory መሆን አለበት። periodic የምንለው ምንድን ነው? በሆነ time interval ራሱን የሚደግም ነገር ምን ይባላል? periodic ይባላል። oscillatory ደግሞ ለመባል ደግሞ በዛው እንትን ሆኖ periodic ሆኖ ግን ደግሞ የሆነ እንትን የሚኖረው ማለት ነው። የሆነ position ን የሚከተል fixed የሆነ position የሚከተል ማለት ነው። ፔሪክ ሞሽን ዊች ዜር ኤግዚስተንስ ኦፍ ሪስቶሪንግ ፎርስ ምናምን ይላል። restoring force ሊኖረው ይገባል። and ደግሞ በተመሳሳይ path መጓዝ አለበት ነገር ይላል። ኦሲላቶሪ ዲፊኒሽኑን ተቀምጠውላቸዋል። more of theory ስለሆነ ደግሞ እናንተ ቃል በቃል ወይም ደግሞ እንደምትፈልጉ አድርጋችሁ ሸምድዱት። በተመሳሳይ ደግሞ ፔሬዲክ እና ኦሲላተሪ ሪሌሽናቸው ሁሉም ኦሲላተሪዎች ፔሬዲክ ናቸው። ሁሉም ማለት ነው። ምክንያቱም ፔሬዲክ ማለት በሆነ time interval ራሱን የሚደግም ነው ተባብናል። oscillatory ደግሞ oscillation ስለሆነ restoring force ይኖረዋል። plus ደግሞ የሆነ እንትን ይከተላል ነው እንጂ የሆነ fixed የሆነ እንትን path ን ይከተላል ነው እንጂ normally periodic ነው። ስለዚህ oscillatory ዎች በሙሉ periodic ናቸው። periodic ኦች በሙሉ ግን oscillatory አይደሉም ማለት ነው። ይህንን ትይዛላችሁ። ሌላ oscillatory motion የሚባሉ እንትናችሁ ላይ ሞጅላችሁ ላይ በሁለት ተከፍለዋል። linear እና circular oscillation ተብለው linear ብዙ list ኦች አሉ ኤግዛምፕሎች ሞጅላችሁ ላይ የተቀመጡ እነዛን እናንተ እዩዋቸው። circular ም ልክ እንደዛው ተቀምጠውላቸዋል። እነሱን እያቸው ሌላ oscillatory system የሚባሉት በሁለት ይከፈላሉ። mechanical oscillatory system እና non mechanical ነው። mechanical የሚባሉት body itself changes position ኑን በራሱ ጊዜ body ው ማለት ነው የሚቀይር ከሆነ mechanical እንለዋለን። የማይቀይር ከሆነ ደግሞ የዚህ reverse ደግሞ ማለት ነው body ው የማይቀይር ግን physical property ዎቹ vary የሚያደርጉ ከሆነ ደግሞ ነን መካኒካል ኦሲሌሽን ሲስተምን ይባላል ማለት ነው። ሌላ የተወሰኑ word ኦችን እዚህ ጋር oscillation ላይ በጣም basic የሆኑ ወይም ደግሞ የሚደጋገሙ word ኦች አሉ። period ለምሳሌ period በ T ነው denote የሚደረገው። period ማለት time required to complete one full cycle of oscillation ይላል። ታውቁታላችሁ period ምን ማለት እንደሆነ አንድ ሙሉ cycle ን ለምሳሌ የሆነ sinusoidal ነገር ከሆነ ሙሉ እንደዚህ እንትኑ 360 ዲግሪ ለመሙላት የሚወስድበት time period ይባላል ማለት ነው። frequency ማለት ደግሞ number of እንትኖቹ ማለት ነው፣ cycle ኦቹ ወይም ደግሞ ድግግሞቹ ማለት ነው። frequency ሲባል ቃሉንም ብዙ ጊዜ adapt ያደረጋችሁት ይመስለኛል። ምን ያክል በሆነ time interval ውስጥ ወይም per unit of time ሊሆን ይችላል፣ ዊዚን አይ ሰከንድ ሊሆን ይችላል። ምን ያክል እንትኖች አሉ ነው። ለምሳሌ በአንድ ሰከንድ ውስጥ አስር complex cycle ኦች ካሉ ምን ይባላል ይሄ ቴምፐር ሰከንድ ነገር ማለት ነው አስር እንትን አስር full cycle ኦችን በአንድ ሰከንድ ወይም ደግሞ half ሊሆን ይችላል half ግማሽ circle ሊሆን ይችላል በጣም late ከሆነ ማለት ነው እና ጠባብ ወይም ደግሞ እንትን ሊሆን ይችላል ፍሪኩንሲ ማለት number of complete oscillation per unit time ነው ያው per second እንደማለት ነው ፍሪኩንሲ ከፔሪድ ጋር inversely proportional ናቸው ፍሪኩንሲ ማለት one over period ማለት ነው ፍሪኩንሲ ዩኒቱ ሄርዝ ነው ሄርዝ ማለት one over second ማለት ነው period ደግሞ ሰከንድ ነው ማለት ነው። የዚህ reverse ስለሆነ one over second ን reverse ስታደርጉት ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው basic word amplitude ነው። amplitude ማለት ደግሞ maximum displacement ኡ ነው። ከምኑ ከፊክስድ ከኢኩሊብሪየም ፖዚሽናችን ያለው maximum downward ሊሆን ይችላል፣ upward ሊሆን ይችላል። ብቻ maximum displacement ኡ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ oscillate የሚያደርግን ለምሳሌ እንደዚህ sinusoidal ነገር ከሆነ እንደዚህ ነገር ከሆነ amplitude የምንለው እዚህ ጋር ያለውን peak ያለውን ነው፣ ወይም ደግሞ ከታችም ሊሆን ይችላል። ሁለቱም value እኩል ናቸው። ይሄ ምን ይባላል? amplitude ይባላል። እነዚህ amplitude ይባላሉ ማለት ነው። እንትን ደግሞ የሚባለው period የሚባለው አንድ full cycle አሁን ይሄ full cycle ነው። ከዚህ እስከዚህ ድረስ ይሄ 180 ዲግሪ፣ እስከዚህ ድረስ 360 ዲግሪ። አንድ full cycle normally circle ላይሆን ይችላል። ብዙ አይነት እንትኖች አሉ። ግን ራሱን የሚደግም ነገር ነው ስለተባባል ዞሮ ራሱን የሚወስድበትን time period እንለዋለን። plus ደግሞ በሆነ ሰከንድ ወይም ደግሞ በሆነ per time ደግሞ ምን ያክል እንትኖች አሉ ድግግሞሾች አሉ የሚለውን ደግሞ ፍሪኩንሲ እንለዋለን ማለት ነው። ሌላ example of simple harmonic motion ላይ module ኣችሁ ላይ የተቀመጠው example የ spring እንትን ነው። ስፕሪንጋቹ ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ የነበረው እዚ ጋ Fs ኡ zero ሲሆን restoring force ይኖረዋል ተባብለናል አይደል? መጀመሪያ ላይ ስናወራ restoring force አለው ስለተባባል restoring force አሁን እዚ ጋ ምንድነው መጀመሪያ spring ኣችን በ stiffness ኡ መጀመሪያ normally spring ኡ ምንም stretch ሳይደረግ ወይም ደግሞ compress ሳይደረግ የነበረው length x ኡ እዚ ጋ ዜሮ ነው ማለት እንትናችን ማለት ነው። አሁን እዚ ጋ ምን ያስፈልገዋል simple harmonic motion ለመባል የሆነ fixed የሆነ ወይም ደግሞ equilibrium position ሊኖረው ይገባል። ይሄ equilibrium position ኣችን ነው ቢባል spring ኣችን ምንም አይነት force exert ሳይደረግበት ማለት ነው ሳይሳብም እንደገና compress ሳይደረግም እዚህ ጋር ነው ኖርማል የነበረው position እዚህ ጋር ነበር። ከዛ በኋላ ለምሳሌ stretch በምናደርግበት ጊዜ ይሄንን mass ኡን ወደዚህ ሳብ በምናደርግበት ጊዜ እንደምታዩት spring ኡ ከመጀመሪያ ከነበረው እዚህ ጋር ሰማያዊው መጀመሪያ የነበረው እንትን ነው የተወሰነ ያክል ምን አድርጓል shift አድርጓል ማለት ነው። x unit ያክል ምን አድርጓል shift አድርጓል እና restoring force ኣችን ወደየት ነው የሚሆነው? እኛ እየሳብን ያለ ነው ወደዛ ነው። restoring force ኡ ግን reverse ነው። ምክንያቱም spring በባህሪው እንደምታውቁት ባለፈውም ተነጋግረናል። እናንተ በምትስቡበት ጊዜ እሱ ምን ለመሆን ነው እናንተን እንትን የሚያደርጋችሁ reverse ያደርጋችኋል ለመመለስ ማለት ነው። እና ሪስቶሪንግ ፎርሳችን ኤፌሳችን ዳይሬክሽን ወደዚህ ነው reverse መሆኑን ለማሳየት ነው። plus ደግሞ compress ደግሞ በምታደረጉበት ጊዜ መጀመሪያ ኢኒሻ ወይም ደግሞ መጀመሪያ ላይ የነበረው እዚህ ጋር ነው ማለት ይሄ ሰማያዊ ላይ ለሶስቱም እኩል ነው። የሆነ fixed ቦታ ነው። ለምሳሌ 10 ሴንቲሜትር ነው ብንል እዚህም 10 ሴንቲሜትር ነው ርቀቱ 10 ሴንቲሜትር ነው። ግን ከ10 ሴንቲሜትር compress ነው ላሁን compress በምታደርጉበት ጊዜ ደግሞ force ኡ እናንተ apply የምታደርጉት force ወደዚህ ነው። እሱ ግን ምንድነው የሚሆነው? restoring force ኣችን reverse ነው የሚሆነው ምክንያቱም በጣም spring ኡን compress ስታደርጉት እሱ stretch ለመሆን ወይም ደግሞ ወደነበረበት equilibrium position ኡ ለመመለስ እንትን apply የሚያደርገው force ነው ወይም ደግሞ restoring force ይባላል ነው። ለማንኛውም ይሄንን restoring force እንዴት ነው calculate የምናደርገው? minus k minus ኡ ለምንድን ነው የገባው? reverse ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሄ reverse direction ስለሆነ ነው። minus k times x x ማለት shift ያደረገውን distance ነው። ከ equilibrium position ኣችን ያለውን distance ነው። k የሚባለው ደግሞ ባለፈው spring ን በምናወረበት ጊዜ ተነጋግረናል። stiffness ነው ተባብለናል። የ spring ኦቹ ብዙ አይነት spring አለ፣ የተለያየ spring አለ። አንዳንድ spring በጣም በቀላሉ stretch ልታደረጉ ትችላላችሁ፣ or compress ልታደረጉ ትችላላችሁ። አንዳንድ spring ኦች ደግሞ በጣም በሰው እንትን የማይባሉ ና stiffness ኣቸው ነው ያ difference ኡ ማለት ነው። እና stiffness ኡ ትንሽ ከሆነ easily እንትን ልታደረጉ ትችላላችሁ። stiffness ኡ ደግሞ high ከሆነ ደግሞ ከባድ ሊሆንባቸው ይችላል እና restoring force ኡ እንዴት ነው calculate የምናደርገው? minus kx አድርገን ነው። second law Newton ደግሞ ምን ነበር የሚለን? force ማለት mass times acceleration ነው። ሁለቱን አንድ ላይ ይሄም force ነው፣ ይሄም force ነው። ስለዚህ ሁለቱን አንድ ላይ relate ስናደርጋቸው minus kx ከ mass times acceleration ጋር እኩል ይሆናል። then acceleration ማለት minus kx over m ይላል። then minus k over m ን ከማን ጋር እኩል አደረገው? omega square ጋር angular ሲያደርገው ማለት ነው። እና ይሄ omega square ማለት angular velocity ነው። አክሴሌሬሽን ለሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን አንጉላር ቬሎሲቲ ስኩር ታይምስ ፖዚሽናችን ይሆናል ማለት ነው። negative እንዳለው ሆኖ ማለት ነው። ለማንኛውም የተሰጠው ይሄ የሆነ example ነው። አሁን በዚህ example ምንድነው መረዳት የምትችሉት? እዚህ ጋር spring ኣችን መጀመሪያ ምን አለው? fixed የሆነ equilibrium position ነው። እዚህ ጋር characteristic አለው simple harmonic motion። characteristics ኦቹ amplitude ኡ constant ነው። amplitude ኡ constant ነው ማለት እዚህ ጋር ለምሳሌ ቅድም ባሳያቸው example ይሄ ነገር የሆነ እንትን የሚያደርግ ነገር የሆነ sinusoidal ነገር ነው፣ ራሱን ይደጋግማል እና በሚደጋግምበት ጊዜ እዚህ ጋር ያለው አምፕሊቲዩድ ለምሳሌ ten ሜትር ከሆነ የሆነ ቦታም ላይ ያለው ግዴታ ten ሜትር ነው መሆን ያለበት። ምክንያቱም ምንም change የለውም ራሱን ነው የሚደጋግመው ነገር ነው። ስለዚህ እንትን simple harmonic motion ለመባል አምፕሊቲዩዱ ኮንስታንት መሆን አለበት። ፍሪኩንሲው እና እንደገና ደግሞ ይሄ እንትናችን period ኣችን independent ነው፣ ከአምፕሊቲዩዱ ኢንዲፔንደንት ነው። እንደገና ደግሞ fluctuating quantity fluctuate የሚያደርገው quantity ያችን ደግሞ በ sinusoidal function በ cos እና በ sine ማለት ነው ሊገለጽ ይችላል express ይደረጋል ነው የሚለን እንደገና ደግሞ simple harmonic motion ን occur ለማድረግ ደግሞ መስቲቪ ስቴብል ኢኩሊብረም ፖዚሽን ያስፈልገናል። ቅድም በተሰጠን example ለምሳሌ ይሄ simple harmonic motion ነው ተብሎ የተሰጠን example። occur መደረግ አለመደረጉን check ለማድረግ እዚጋ stable position አለን። እንደገና ደግሞ ዜርመስ ቲቪ ኖ ዲስፔሽን ኦፍ ኢነርጂ ኢነርጂ ዲስፔት ሊሆን አይገባም። እንደገና acceleration proportional to displacement and opposite in direction ይላል። እንደምታዩት acceleration ኣችን ከ displacement ጋር ምንድን ነው ከ x ጋር አክሰለሬሽናችን ከኤክስ ጋር direction proportional ነው ማለት ይባዛል ነገር ነው። ይሁ እንደምታዩት denominator ላይ አይደለም ኒሚኔተር ፓርት ላይ ነው ያለው። እንደገና ደግሞ opposite in direction ይላል። negative sign ኗ ደግሞ opposite መሆኑን ታሳየናለች ማለት ነው። ቀጣዩ part ደግሞ displacement velocity and acceleration in simple harmonic motion ይላል። simple harmonic motion ላይ simple harmonic motion ላይ displacement ን acceleration velocity ን ምናምን እንዴት አድርገን calculate እናደርጋለን የሚለው ደግሞ ቀጣዩ part ኣችን ይሆናል ማለት ነው። displacement simple harmonic motion ላይ displacement ማለት position ኡ ነው ተባብለናል አይደል? then displacement ኣችን በ x ነው express የሚደረገው። x is equals to A sine omega t ነገር ነው። sine omega t የተደረገው oscillator start from equilibrium position ይላል። ከ equilibrium position ከሆነ በ sine እንትን ታደርጉታላችሁ ማለት ለምሳሌ አሁን እንደዚህ ነገር ነው። sine ከዜሮ ስለሚነሳ ነገር ነው እንደዚህ ነገር እና ከኢኩሊብሪየም ፖዚሽናችን የሚነሳ ከሆነ ኤክስ ኢዚጓል ኤ ሳይን ኦሜጋ ቲ ይሆናል። cos ም ደግሞ ሊሆን ይችላል x ማለት ነው። ግዴታ በ sine ብቻ አይደለም። cos የሚሆነው ደግሞ cos ከማን ነው የሚነሳው? cos በዜሮ አይደለም አይደል? ማለት ለምሳሌ አሁን sine zero ስንት ነው? sine zero ዜሮ ነው። cos zero ግን one ነው። ስለዚህ cos እንደምታዩት ከአንድ ነው የሚነሳው እና ከአምፕሊቲዩዳችን ከፍ ብሎ ከሆነ የሚነሳው ማለት ከኢኩሊብሪየም ፖዚሽናችን ካልሆነ በ cos ነው express የሚደረገው። ከኢኩሊብሪየም ፖዚሽናችን ከሆነ በ sine ነው ማለት ነው። ስለዚህ x equals to A sine omega t ይሆናል ማለት ነው። x ማለት displacement ኣችን ይሆናል ማለት ነው። ቬሎሲቲ uh, ምን ይሆናል? velocity ማለት derivative of position ነው። ስለዚህ velocity ያችን ምን ይሆናል ማለት ነው? v is equals to ይሄን derivate ስናደርገው የ A sine omega t derivative ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ x derivative አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ፣ or ደግሞ dx by dt አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። or ደግሞ እዚህ ጋር የተቀመጠላችሁ ኦሜጋ ታይምስ ኤ ኦሜጋ ቲ ይላል። ያው ይህንን derivate አድርጎት ነው ልዩነት የለውም። acceleration በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ አክስለሬሽን ኢኳልስ ቱ ምን ነው dv by dt ነው። ምኑ ነው velocity ነው derivate የምታደርጉት። derivate ተደርጎ የተቀመጠላችሁ ነው። የ cos derivative negative ይሆናል። minus omega times omega omega square ይሆንና cos derivative sine ይሆናል። ስለዚህ A sine omega t ነገር ይሆናል ማለት ነው። በ example ስለምናየው ብዬ ነው። ፎርሙላውም ደግሞ መጽፋችሁ ላይ ስለተቀመጠ ብዙ እንትን አያሳስብም፣ ብዙ አያስፈልግም። ሌላ maximum velocity እና maximum acceleration እንዴት ነው የምንፈልገው? v max እና a max ነገር ማለት ነው። velocity maximum ን በምንፈልግበት ጊዜ maximum velocity ው reach የሚያደርገው እዚጋ cos omega t ይላል። maximum ሊሆን የሚችለው እዚጋ ለምሳሌ እንደዚህ oscillatory ነገር ከሆነ እንደዚህ ነገር ከሆነ maximum ወይም ደግሞ ችግር የለውም ከ equilibrium position ይነሳ። ይሄ amplitude ኣችን ነው ማለት እንትኑ peak value ማለት ነው እና maximum velocity ው reach የሚሆነው መቼ ነው? ይሄ cos one በሚሆንበት ጊዜ ነው። cos value ኣችን ደግሞ one የሚሆነው ደግሞ መቼ ነው? cos እንትናችን one የሚሆነው ደግሞ ኮዝ ዜሮ ዲግሪ ቅድም እንደነገርኳችሁ ዜሮ ነው። ስለዚህ zero degree ላይ ዜሮ ዲግሪ ላይ one ስለሚሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮዝ ዜሮ ዲግሪ ዋን ይሆናል። ስለዚህ ይሄ one የሚሆንበት maximum velocity ያችን ይሆናል። ስለዚህ maximum velocity ያችን በምንፈልግበት ጊዜ ኦሜጋ ታይምስ አምፕሊቲዩድን አድርገን መስራት እንችላለን። ኦሜጋ ታይምስ አምፕሊቲዩድ አክሰሌሬሽን ደግሞ በሚሆንበት ጊዜ ይችን ብቻ ማለት ነው። ያው sine ኡን ምን እንዲሆን ማድረግ ነው? one እንዲሆን ማድረግ ነው። ማይነስ ኦሜጋ ስኩዌር ታይምስ አምፕሊቲዳችን አድርገን እንሰራለን ማለት ነው እና maximum ኡን በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ሌላ module ኣችሁ ላይ የተቀመጠ example አለ። module ኣችሁ ላይ ያለው example example ኡን screen ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። እዚህ ጋር እየሰራን እንሄዳለን። ምን እንደሚለው ኤግዛምፕላችሁ አን ኦብጀክት ኦሲሌት ዊዝ ሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን አሎንግ ዘ ኤግዛክሲስ ይላል። በ x axis simple harmonic motion እንትን ያደርጋል ይላል፣ oscillate ያደርጋል ይላል። simple harmonic መሆኑ ተነግሯችኋል። its position vary with time according to the equation ይላል። position ኣችሁ ተሰጥቷችኋል። x is equals to that means displacement ማለት ነው። four cos ያ four meter የሚለውን ተውት። pi t plus pi over four meter ነገር ተሰጥቶናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር position ተሰጥቶናል። ከዛ በኋላ position ከተሰጣችሁ በኋላ ማንኛውም አይነት እንትን ነገር ብትጠየቁ መስራት ትችላላችሁ ነገር ነው። መጀመሪያ የተጠየቅነው a ላይ የተጠየቅነው ፋይንድ ፍሪኩንሲ እና period b ላይ ቬሎሲቲ ኤንድ ተጠይቀናል። at any time ይላል as function of time ማለት ነው። c ደግሞ using result of b find position x v እና አት ቲ ኢኳልስ ቱ ዋን ሰከንድ ተጠይቀናል። d ደግሞ v max እና a max ነገር ተጠይቀናል ማለት ነው። እና ቬሎሲቲ ማክሲመም ቫሊዎችን ተጠይቀናል። አሁን እዚህ ጋር ምንድን የምታደርጉት position ከተሰጣችሁ simple harmonic motion ከሆነ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ቅድም እንትን ያልናቸውን ነገሮች በሙሉ apply ማድረግ ነው። እዚህ ጋር amplitude ምን ማለት ነው? ሁሌም ይሄ የተሰጣችሁ ነገር አሁን እዚህ ጋር cos ነገር ነው። shift የሚያደርግ ነገር አለ። ዲያግራሙ ስትስሉ shift አድርጋችሁ ትሰራላችሁ። ግን diagram ኡ መስራት አያስፈልግንም አሁን ሁሌም እዚህ ጋር ኮፍሸንቱ አንድ እንትን ከሆነ ማለት ነው አንድ ይሄ function ኣችሁ አሁን ይሄ እንደምታዩት ምንድነው trig function ነገር ነው እና trig function ኣችሁ cos ብቻ ከሆነ ወይም ደግሞ sine ና cos አንድ ላይ ምናምን ከሆነ ይለያይ ይሆናል። ብዙ አይነት እንትኖች አሉት። in detail አልገባም፣ ግን grade eleven trig በምናይበት ጊዜ ብዙ አይነት እንትኖችን አይተናል። አምፕሊቲድ እንዴት እንደምንፈልግ ሁለት የተለያዩ ከሆኑ ምናምን LCM የሚባል ነገር ስላለ እሱን እሱን እንትን በሉት። ግን እዚህ ጋር አሁን አንድ እንትን ከሆነ ብቻ አንድ trig function ብቻ ከሆነ ያለው ሁሌም ምን ይሆናል ማለት ነው coefficient ኡ amplitude ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ amplitude ኣችሁ ምንድነው የሚሆነው? four ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንትናችሁን እንትን በሚልበት ጊዜ ወደ ላይ peak ኡ ወደታችም እንደዚሁ ምን ይሆናል ማለት ነው? four ይሆናል ማለት ነው። amplitude አችሁ four ይሆናል ማለት ነው። frequency ውን በምትጠየቁበት ጊዜ frequency ማለት እዚህ ጋር ሁሌም ከ time ጋር ተባስቶ የሚሰጣችሁ ነገር ምንድነው? ኦሜጋ ነው ሁሌም ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ነገር ኦሜጋ ከሆነ frequency ማለት omega over two pi ነው። ይሄ የምታውቁት ፎርሙላ ነው። ሁሌም familiar ናችሁ ለዚህ ፎርሙላ ይመስለኛል። እና ኦሜጋ እዚህ ጋር ሁሌም ከ time ጋር ተባስቶ የሚሰጣችሁ ማንኛውም እንትን ቁጥር ምን ይባላል? ኦሜጋ ይባላል ዘንድ እዚህ ጋር omega given ነው። ኦሜጋችሁ ስንት ነው? አሁን pi ነው ማለት ነው። ስለዚህ pi በ pi ይጣፋና one over two ነገር ይሆናል። frequency አችሁ ስንት ሆነ ማለት ነው? half ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ frequency አችን 0.5 ሄርዝ ሆነ ማለት ነው። frequency አችን በዚህ መልኩ calculate ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ፍሪኩንሲ 0.5 እርዝ አግኝተናል። ሌላ ደግሞ period ን የጠየቅ ነው። period ደግሞ ማለት የዚህ reverse ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ፍሪኩንሲ ማለት ነው። that means one over one over two ማለት ነው። ይሄ ማለት ሲገለበት two ይሆናል ማለት ነው። two second ይሆናል። ሄርዝ ማለት one over second ነበር፣ ሲገለበት two second ይሆናል። ስለዚህ period አችን two second ይመጣል። እነዚህ A ላይ የተጠየቅናቸውን በሙሉ ፈለግን ማለት ነው። simple B ላይ ነው velocity ነው። velocity ማለት ምን ማለት ነው? velocity ማለት dx by dt ነው ተባብለናል። position ኡን derivate ማድረግ ነው። ስለዚህ d of x የተሰጠን four cos pi t plus pi over four በማን በ dt ነው derivate የምናደርገው። እዚህ ጋር differentiate ቱ ወይም ደግሞ change ኡ time ከሆነ እዚህ ውስጥ change የሚያደርግ ወይም ደግሞ የ time variable ካለ derivate መደረግ ይችላል ማለት ነው። derivate ን በምናይበት ጊዜ ካስታውሳችሁ ስለዚህ four constant ነው። four ን ወደ ውጭ እናወጣና cos pi t plus pi four አለን። then እዚህ ጋር t የሚል variable ስላለ cos አችን ውስጥ ያለው part ምንም ይሁን ምንም የ cos derivative ን መጀመሪያ cos ን derivate እናደርጋለን። የ cos derivative minus sine ነው። sine of ውስጥ ያለው part ሙሉ በሙሉ pi t plus pi over four ሲባዛ ብለን በ chain rule ምን እናደርጋለን? ውስጥ ያለውን part ይህንን part ደግሞ ምን እናደርጋለን? derivate እናደርጋለን። የዚህ part derivative በ t ነው ደርቤት የምናደርገው። ስለዚህ pi t derivative ምን ይሆናል? pi ይሆናል ማለት ነው። t derivative one ስለሆነ ሲደመር pi over four derivative ምንድን ነው? ዜሮ ነው። ስለዚህ ሲደመር ዜሮ አደረግን አላደረግን change የለው pi ይሆናል ማለት ነው። ይህን rearrange ማድረግ ነው። ምን ይሆናል ማለት ነው? negative አለ pi አለ። ስለዚህ minus four pi times sine pi t plus pi over four ይሆናል ማለት ነው። ምናችን ይሄ meter per second velocity ያችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ velocity ን በምንፈልግበት ጊዜ position አችንን derivate ማድረግ ነው። acceleration ደግሞ ከተጠየቅን velocity ውን derivate ማድረግ ነው። ስለዚህ አሁንም ተመሳሳይ step ነው የምንሄደው። ልክ እንደ ቅድሙ ነው የምናደርገው። velocity is equals to minus four pi sine pi t plus pi over four meter per second መቶልናል። acceleration ደግሞ በሚሆንበት ጊዜ ምንድነው የምናደርገው? velocity ውን derivate እናደርጋለን ማለት ነው። acceleration is equals to dv by dt ይሆናል። ወይም ደግሞ ሰከንድ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ፖዚሽኑን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ምንም ልዩነት የለውም። d of v ማለት minus four pi sine pi t plus pi over four በማን በ time ማለት ነው dt። አሁን እዚህ ጋር t ውስጥ variable ካለ t የሚል function ካለ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? derivate ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ minus four pi ምንድነው constant ነው። ስለዚህ ወደ ውጭ ይወጣል ማለት ነው። minus four pi ን ወደ ውጭ እንደዚህ ነገር እናወጣና sine pi t plus pi over four derivate ይደረጋል። የ sine pi t derivative ደግሞ t function ውስጥ ላይ ስላለ sine ኡ ነው መጀመሪያ derivate የምናደርገው። ቼን ሩልን በምናይበት ጊዜ በደንብ ስላየነው derivative ን ብዙ እንትን አይልም። ስለዚህ የ sine derivative ሁሌም cos ነው። cos of ውስጥ ያለውን part ሙሉ በሙሉ መጻፍ pi t plus pi over four ከዛ በኋላ ሲባዛ ብለን ውስጥ ያለውን part ደግሞ ምን እናደርጋለን? ደርቤት እናደርጋለን። የዚህ derivative ቅድም ስለሰራነው pi ነው ማለት ነው። በ pi ከዚህ በኋላ አንድ ላይ መሰብሰብ ነው። pi ያለን እዚህ ጋር ውጭ ላይ pi ያለን፣ ስለዚህ minus four pi square ይሆናል ማለት ነው። pi እና pi ዩ pi square ይሆንና cos pi t plus pi over four ምን ይሆናል meter per second square ይሆናል ማለት ነው። unit ኡ ይሄ acceleration አችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ acceleration ን እና velocity ን በዚህ መልኩ calculate አደረግን። acceleration is equals to minus four pi square cos pi t plus pi over four ነገር meter per second square ነገር መጣልን። then B ን ጨረስን። at any time ስለሆነ የተባል ነው። at any time ማለት አዜ ፈንክሽን ኦፍ ታይም ማለት ነው። ስለዚህ አዜ ፈንክሽን ኦፍ ታይም ካልኩሌት አድርገናል። C ላይ ደግሞ ምንድን የጠየቅ ነው? at t is one second ተብለናል። ስለዚህ one second ን substitute ማድረግ ነው፣ አንድን ማስገባት ማለት ነው። then one second ን substitute በምናደረግበት ጊዜ x ፖዚሽናችን ነው። ስለዚህ ኤክስ የሚሆነው ቀጥታ four cos of pi times one pi ይሆናል plus pi over four ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ trig identity ን ተጠቅማችሁ ስትሰሩት four ን ወደ ውጭ እናውጣና cos pi times cos pi over four minus trig ካስታውሳችሁ cos A plus B ከተባለ cos A cos B plus ከነበረ ማይነስ ታደረጉና ሳይን ኤ ሳይን ቢ በዛ መሰረት ምን ይሆናል? cos pi cos pi over four minus sine pi sine pi over four cos pi ስንት ነው? cos pi minus one ነው። minus one cos pi over four cos 45 ዲግሪ ማለት ነው። root two over two plus ከነበረ minus ብያችኋለሁ። sine pi ዜሮ ነው። ሲባዛ በ sine pi over four ምንም አያደርግልንም። ስለዚህ ምን ሆነ? እንደዚህ ነገር ሆነ ማለት ነው meter four ይሄ two ነገር ይሆናል። ስለዚህ ምን ይሆናል መልሳችሁ ማለት ነው? ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ ቱ ሩቱ ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ዘን ለሲ መልሳችሁ የ C መልስ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ ቱ ሩቱ ሜትር ነገር ይመጣል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ velocity ን ደግሞ at t is equals to one second ተጠይቀናል። at t is equals to one second ላይ ምንድነው የሚሆነው velocity ያችን V is equals to calculate አድርገን ያገኘ ነው minus four pi sine of pi t ተብለናል። t ን one ስናደርግ pi plus pi over four ነገር ይሆናል meter per second እንዳለ ሆኖ አሁንም ደግሞ trig identity ነው የምንጠቀመው። ለ sine ደግሞ ከሆነ sine A plus B ምን ማለት ነው? sine A cos B plus ከሆነ plus ነው። sine A ካደረጋችሁ cos A ማድረግ ነው። sine B ነገር ማድረግ ማለት ነው። በዚህ identity መሰረት ምን ይሆናል ማለት ነው? sine pi cos pi over four sine pi ምንድን ነው? ዜሮ ነው ብያቸዋሉ ዜሮ plus cos pi ይላል ቀጣይ ላይ አይደል? በሁለተኛው term ደግሞ cos pi sine pi over four cos pi ስንት ነው? minus one ነው። cos pi ማለት 180 ዲግሪ ላይ ስለሆነ times sine pi over four sine pi over four ማለት root two over two ነገር ማለት ነው። ከውጭ ምን አለ four pi አለን minus four pi አለን times minus four pi ነገር ስታደረጉት ሁለቱ አንድ ላይ negative እና negative ይጣፋ እና ቪ ኢዚኳልስ ምን ይሆናል ማለት ነው ፎር ፓይ ታይምስ ሩት ቱ over two ነገር ይሆናል። በቱ በቱ ቱ ፓይ ሩት ቱ ሜትር ፐር ሰከንድ ምን ይሆናል ማለት ነው? velocity ያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ዘን ቪ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቱ ፓይ ሩት ቱ ሜትር ፐር ሰከንድ ነገር ይሆናል ማለት ነው። acceleration ም በተመሳሳይ ምንም ልዩነት የለውም። እንዳሁኑ ሰብስቲትዩት ማድረግ ነው። acceleration ኣችን minus four pi square ኢንቱ ኮስ ኦፍ ፓይ ቲ ፕላስ ፓይ ወር ፎር ቅድምም substitute አድርገን የሰራ ነው ስላለ ምንም መድከም አያስፈልገንም። ምንድነው minus root two over two ነገር ነው መስለኝ የመጣለን ቅድም ስለሰራ ነው ነው መድገም አላስፈልገኝም። X ላይ እዚህ ጋር ስንሰራው minus root two over two ስለመጣለን መደጋግሙ ያደክማል። ስለዚህ negative በ negative ይጣፋና በ two በ two እንደዚህ ነገር የሆነና two pi square root two meter per second square ነገር ይመጣል ማለት ነው። ሌላ Vmax እና D ላይ ማለት ነው። Vmax እና Amax ተጠይቀናል። Vmax ኣችንን እንዴት ነው calculate የምናደርገው? ፎርሙላ አለን። ኦሜጋ ታይምስ አምፕሊቲድ Amax ደግሞ omega square times amplitude። አምፕሊቲድ አምፕሊቲድ እናውቃለን ኦሜጋን እናውቃለን። ኦሜጋ ማለት እዚህ ጋር displacement ኡ ላይ የተሰጣችሁ እዚህ ጋር ከ time ኡ ጋር አንድ ላይ ተባዝቶ የሚሰጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ pi ነው ኦሜጋ ማለት then omega is pi ከሆነ pi times amplitude amplitude ኣችን four ነው። ስለዚህ four pi ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ minus አለ፣ ይቅርታ omega square times amplitude minus four pi square ምን ይሆናል ማለት ነው? acceleration maximum acceleration ኣችን ይሆናል ማለት ነው። example ኡ ይህንን ይመስላል። መልሶቹም እንደዛው ነገር መሰሉኝ። ያው Amax ላይ negative ን ተውትና four pi square ብቻ ነው የሚመጣው። Amax ላይ negative የሚል ነገር ስለሌለ ነው። ኦሜጋ ስኩር ታይምስ አክስለሬሽን ስለሆነ ቀጥታ እንትኑ ትሰሩታላችሁ። ፎር ፓይ ስኩር ነገር ይመጣል። የሌሎቹን መልስ check አድርጓቸው። እንደዛው ነገር ይመስለኛል። two pi root two V two pi root two X እንደዛ ነገር ዋን ኦቨር ምናምን ነው። example ኣችሁ ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ simple pendulum ን እናያለን። ከተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ share አድርጉት። መልካም ጊዜ። bye bye